Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Tales Sky Patrol! Esse jogo é um exclusivo do Japão, só foi lançado no Japão. Então presumo que muita gente que está nos assistindo não conhece esse jogo, incluindo a mim, que conheci para gravar esse vídeo. Então, sem enrolar, vamos pro jogo! Pro alto e avante! Hacker Total! E é isso aí, a primeira fase já foi. E vamos em frente! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Opa, vidinha! cuidado. Vai, vai, vai, vai. lá vem o bandido. E vamos para o chefe! Toma! Volta aqui, covarde! E é isso aí, o primeiro bandido já foi. Vamos pro próximo. Cuidado, cuidado. bater em nada aqui. Nossa! Ah! Complicado. Vai, vai, vai, vai! card e confira mais vídeos da série Sonic que já jogamos. E o bandido? Pronto, próximo bandido. Gira, gira e lá vai! E toma! Beleza!